स्त्री भ्रूणहत्या पूर्णपणे रोखण्यासाठी संशयास्पद ठिकाणी लाल रंग देणे आवश्यक आहे यासाठी महिला व बालविकास विभाग आरोग्य विभाग व पोलीस विभाग यांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत महिला शैक्षणिक संस्था मुलींच्या सन्मानाचे प्रतीक म्हणून महिलांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागरूकता साहित्य स्थापित केले जावे बालिका शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी जनजागृती करणारी ही चिमुकली आदिवासी भागातील मुलीने केलेले भाषण नक्की पहा हा व्हिडिओ शांतपणे ऐकावे ही माझी नम्र विनंती आमच्यासाठी हवा म्हणून समाजामध्ये कुटुंबाच्या कुटुंब मुलासाठी हट्ट जाऊन बसतात परक्याची दान माझ्या मुलगी असा गैरसमज लोकांमध्ये देत आहे प्रत्येकाला आई हवी प्रत्येकाला बहीण हवी प्रत्येकाला मित्र हवी प्रत्येकाला बायको हवी मग प्रत्येकाला छोटीची गोंडस मुलगी का नको खरंच ज्यांनी जन्म आधी मला हे जग पाहायचं आहे म्हणून मुलगी आहे त्याने सर्वांना कळकळीची विनंती करते की म्हणून तुम्ही गर्भलिंग चाचणी करू नका मुलीचा जन्म रोखू नका सर्वांना याची खबरदारी घेतली पाहिजे ही जबाबदारी आजच्या तरुण पिढीवर आहे मुलगी झाली मुलगी झाली म्हणून आणू नका कपळ राठी मुलगी झाली मुलगी आपण आम्हाला फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आणि युट्यूब वर अनुसरण करू शकता आपण आमच्या चॅनेलचे नवीनतम अद्यतन प्राप्त करायचे असल्यास आपल्याला आमच्या नमस्ते इंडिया चॅनेलचे सदस्यता घ्यावी लागेल पुन्हा भेटू